Hola a todo o mundo. Eh, pode que no último vídeo que gravamos para mm, explicar como se podía organizar o software para facer doblaxe de vídeos ou poñer voz a animación, pode que non quedara claro, eh, comentei algo, pero moi por encima de como se podía conseguir tamén o, o audio do, do vídeo por separado. Entón, imolo facer a aplicación que se pode usar, que tamén é unha aplicación libre, é o reproductor VLC e ten unha función que a veces pasa un pouco desapercibida, que é esta de aquí, convertir gravar. Aquí damos este botón, bueno, teño en inglés, pero vedes que ten iconos, aquí ves o signo de sumar, que quere dicir engadir. Entón, engadimos o ficheiro que queremos poñer, que sería este. damos ya aquí as opcións de convertir. Convertir. Dicimos que sexa audio e poñemos o nome do ficheiro. Entón, por exemplo, poñe, podemos poñer que o ficheiro se chame superman.mp3. Guardamos e xa empeza a codificar o ficheiro. Bueno, vou no pechar porque xa o teño feito previamente e así podemos pasar ao seguinte paso que sería abrilo co, coas aplicacións.